Вы купили пятый резидент в Steam, а он не хочет работать. Есть решение, и очень простое. Привет, меня зовут Юрий, и я расскажу тебе, что делать, если после покупки пятого резика случается вот такая кака. Все дело в двух вещах. Первое – устаревшее программное обеспечение, которое нам устанавливает Steam, и отсутствие аккаунта Microsoft Game for Windows. Итак, открываем панель удаления программ, находим вот эти две и удаляем их. Затем заходим на сайт xbox.com и заново скачиваем клиент Game for Windows. Устанавливаем его, регистрируем аккаунт на сайте и вводим его данные в окно. Нам нужно будет использовать Game for Windows всего один раз при первом запуске игры. Нажимаем «Играть» и все работает! Надеюсь, ролик вам помог, и если да, поставьте лайк. Пока!